Jeg skal kort forklare reaksjonsmekanismen i en elektrofil addisjon med karbokation som mellomprodukt. Jeg begynner med et generelt alken. Jeg har en dobbeltbinding, og ut fra de to karbonene henger det en eller annen organisk gruppe, symbolisert med R. Så legger jeg til et hydrogenbromidmolekyl. Dette er et polart molekyl, siden brom, brom er mer elektronegativt enn hydrogen, og trekker til seg elektronene i bindingen. Hydrogen har dermed en svak positiv ladning, og denne trekker til seg dobbeltbindingen. Så det som skjer nå, er at den ene bindingen brytes, og elektronet derfra går opp mot hydrogen. Det betyr at bindingen mellom hydrogen og brom brytes, og elektronet derfra går over til brom. Vi får nå dannet et bromion og et karbokation, vi ser at det er en positiv ladning på det ene karbonet. Vi har også fått dannet en binding mellom det andre karbonet og hydrogen. Nå tiltrekkes den negative bromionet av det positive karbokationet, og et elektron fra brom går over mot karbon og danner en binding. Og vi har fått dannet produktet vårt, der hydrogen og brom har havnet på hver sitt karbon fra dobbeltbindingen.